Estamos en la sección de frutas y verduras del Shanghai Food Hall. Y espera, primero quiero que vean estas manzanas mutantes. Son 84 yuanes, son de Japón. Todas las frutas gigantes que ven aquí es de Japón. Parece que Japón crece frutas fruta gigante. Hablando los chilenos de San Fernando, También encontramos uva chilena. Eh, es hermosa. 37 yuanes. Eso. Aproximadamente unas 3 lucas. Como 3 lucas, eso. Fruta desconocida, papaya. Fruta... Estas son de Meiguo México, México. Estas son Pig Lady gigantes, Pig Lady gigantes. Así que eso. Y estas son chilenas. Nosotros nos vamos a comprar una de estas porque traen muchas... Bueno, estas traen pero también traen una, unas frutas como una entre frutilla y chirimoyas raras. Así que hay muchas cosas entretenidas, pero como saben la fruta es cara en este país, es un lujo, pero nos gusta la fruta así que vamos.